السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم ومارنا الحق حقا رزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kiron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo VVT Banyu Kiron atau Timur Banyu Giraun atau jalan Banyu Giraun juga yang melalui Facebook Bang Aziz atau Kabula Banyu Kiri juga yang melalui YouTube Dua Puteriku. Putriku atau juga yang melalui 2 meter band 14103 atau yang melalui RPU 803 atau 4 atau 8 14 juga 363 693 eh 393. Atau juga yang melalui RPO-RPO lainnya, juga yang melalui radio-radio FM Al Cairo FM 1 maupun Al Cairo FM 2 yang melalui Permata FM, Banyugiri FM, juga FM-FM yang lain. Sangat kami muliakan. atau juga yang melalui loudspeaker loudspeaker yang melalui pengeras pengeras suara yang melalui sound sound system sound sound aktif big sound atau yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepoh Lakukan dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Kiran kita bersama ngaturan kencaran Fatihah. Kita aturkan kehariban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serang setiap keluarga-keluarga serang sahabat-sahabat beliau raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga Telum Epon, para tabi'in, bantabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufi ya. Pengarang-pengarang ilmu ilmu syariah. Ya. Guru-guru petani guru setia dan guru dan guru data sakit. Bunga sepo, bunga sepo laki maupun bini. Lepada-lepada tetangka bangsa jemaah, Cakap-cakap kenalan-kenalan merat merat santri petani guru setia. Orang yang suka baik fokus dan petang kena setaja. Orang yang satu tolong dan lah siapa tak nak petang kena setaja. Sengaturan kehancuran kefokusan keampui petang kena setaja. Orang yang tawasul wasul kalau bantan kena setaja. Sengaturan kehancuran kefokusan keampui petang kena setaja. Orang yang suka baik fokus dan petang kena setaja. Dan setaja umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Giron siapa tinggal kertunya. Kita khususkan Daka Bu Surima Binti Liyama Pelestari ni Berkas Deja Siapa lagi kertinya Hari Senin tanggal 6 Lekor Ramadan Cukan Cukan Kataraki Daka Su'ud Bin Musattar Pordapor Kudugulu Sumenep Sampana nanti tunya Takal betalai Kor Ramadan 1444 Hijriah Cukan Kiai Punadi bin Kejusai. Kiai Punadi bin Kejusai. Bucur Temur Batu Marmar, Pemangkasan. Syampola tiga tunya, hari Senin, tanggal 6 lekor Ramadan 1444 Hijriah. malmater Setiap jenis suara tu setu sana pada era benda mereka maupun selamat dari siksa Allah tertinggal ahli surga setekih. Malmat terkini di dan Allah kini syafaat pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat pun para ulama, para awliya, para syuhada, para sulihin, para guru, para bangsa sepuh. มันมันเทอร์ปังนาเก่งกระดิดันเนี่ยพูนอัลลอฮฺสุบานุฮฺตะอัลลาบันมาลามันเทอร์กลับบันเก่งเงบารอกะบารอกะพูนเซ่ก็สืบุตมันมันเทอร์ปัตันกุลิสเตจ์ชุกันอาปัตตุปัตันุสเตจ์กลอร์กะปัตันุสเตจ์สันเตร์สันเตร์บันจามาปัตันกุลิสเตจ์ Orang yang satu wassul kalau bantar kulit saja. Sembilan aturan kehancuran kapal perusahaan kampung ikutan boleh saja. Benar orang yang segebai fokus dapat tergoda setuju muka-muka senantiasa mendapatkan geridaan, kelampaan, pengampunan serang belas kasih sayang ipun Allah subhanahu wa ta'ala malam terkini pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ri'ayah, wikayah, himayah, ipun Allah. Malmater kengnya barokah barokah pon pengajian. Barokah barokah pon kefokusan. Barokah barokah pon para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para bagi sepuh. Kengnya barokah pon bulan Ramadan, barokah puasaan. puasaan saya lebih barokah umrah, barokah ilmu na, barokah harta na, barokah rezeki na, barokah aban, barokah anak foto na, barokah keluarga na, barokah santri santri na, barokah jamaah na, barokah jamiah na. Malam terkini tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ketilan jalan pun betul Allah. Berang kecemperan kecemperan, kekompiran kekompiran, kepungan kepungan, kebahagiaan kebahagiaan tunya akhirat. Pelang kesusahan kesusahan. Nah. Sampakan ke sempekan lah. serbekan ke serbekan lah. selakan ke selakan lah. Almata berpapat majar otang kalau ben kempang. Ben tak putukan kuih otang. Ben tu dalam majaran potang bawah tangan. Muka-muka yang pernah jumpa rezeki oleh rezeki sehalal. Saya barokah. Muka-muka yang pernah husnul khatimah. Yang pernah cang umur dan matahat kalau benda kena bina Allah. Lacang umur ilmu menjunjung tinggi agama Allah. daripada nasihat pada selamat aman di cecopan di musibah di pelari bencana yang melapetaka selamat di petenang petenang selamat di kezalim dan sedalim dan tingkin orang yang sedengki dari telah orang yang telah pelanya selanya lah ganggu rasa ganggu selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kehadiran ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lopan ate mati ate Al-Mantara Pranukat Iman Nukat Islam Bisa memperjuangkan agama Allah di kemudian dalam pandangan pandai pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bisa narasaki perjuangan-perjuangan di pun para ulama Bukan malam antara tetia sebab, tetia celah, tetia perantara Aku sejenah Islam berumat Islam, kuat Islam berumat Islam, menang Islam berumat Islam. Bermata tambah dengan ilmu masih banyak, ilmu masih manfaat, ilmu masih barokah. Bermata ada pernah terkacir ke laban kempang. Tercapai cita-cita dan sukses usaha. Nah. Ya pernah terkabul pernyonan-pernyonan. La halih niat wala niatin salihat. La niyatil qabul wa tamami kulli sulanai li kulli ma'mul. بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة al الفاتحة Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita apa lah berdedeng bulan Ramadan abad akhir ampun. Ti sekecil-kecil ampunlah sobung bulan Ramadan. Ben kongeng. Orang yang saya tak ada kada. Tetapi kita timbik saya tak ada kada. Bulan Ramadan kibad. Bisa terjadi. Jadi bisa mungkin bulan Ramadan nikah tak ada kada sebelum nama tena kita kita kalintok atau kita kita kento semata kade setade kade sebelum bulan Ramadan pada kenyimpang. Cuma menabi laki pada karena umur. Makita manika banyak kutu lebih ke teh etem eh, bandik beri mula. Sebab apun negara sekecil bulan Ramadan pekal pamitan. Napa boleh bisa mungkin kita yang pamitan terlebih dahulu. Langkong langkong dan yang edelem malam bulan Ramadan. Karena, bisa mungkin dekik malam kento mungkin bulan tempat ke Qadar atau harapannya namun gare dekik ben ku malam menabi umpama Kuk malam kat dia tu. Laki tak ada rukyat. Saya tetap pakai secara pemerintah. Maka ki apuasa mungkin dengan dalam hari Jumat. Dua malam. Ku malam laki bulan Ramadan muka-muka saus. Ku malam kento laki bulan Ramadhan. Malay tak tu dia tak ada bulan Ramadhan. Sebab kita kat dito le bulan ketelasan di tempang ben ke bulan Ramadhan. kerana tak oning ka. Keutamaan pun bulan Ramadhan. Ramadan. Melambi oning keutamaan pun bulan Ramadhan. Latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya menginginkan. Eh, dalam setahun pandai lah bulan Ramadan melolo. Tahun datang Ramadan boleh. Tahun datang bulan Ramadan boleh terus. Ini kah? Dek bulan-bulan selain. Jasa ke uning. Langkong-langkong. Nenek dalam bulan Ramadan kita, laki berada keistimewaan boleh. Di dalamnya ni ke berada selebih istimewa boleh. Yang kita ada telailatul qadar. Kan bulan Ramadan saus ampunlah istimewa. Maka kita berada lebih istimewa boleh. Kita nikah. Lailatul Qadar seterjadi neneng ini. Bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento tema, pernah atak kretek. Apa nah, kira? Se elakwaki ajunan epon Allah deka umat epon. Tepat atak kretek ketika itu. Tepat ngengangan ketika adinto. Apa? Perlakuan epon Allah deka tang umat. Malah je saya fikir Rasulullah ketika itu saya lagu sepaling sekut. Eh waktu keretak ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala pering wahyu. Muhammad labur empa abid ba ni sila ko sesap walan ummat amalala benda lah cukup abid Muhammad sesosa mereka ummat. ta. Dan ialah Muhammad Malai ta'ala khusus sahabat ibu andia Ben sengkok umat ibu andia Sikit termasuk Umat seaya konin ben ibu andia Tenglah keluar dari tunya Tenglah mati Ben sengkok ibu andia terjat setegi Nenang itunya Nenang itunya Ibu andia terjat setegi pada bentera cerita para nabi. Ia riatinglah mati arwah. Mun para nabi ri, etoronin malaikat malaikat. Kalau banyak wahyu, banyak salam dari sengko. Maka dia kira umat abah Muhammad. Ada pekal etoronin malaikat Teng tepat Lailatul Qadar. Seperti mun para nabi. Mun para nabi reben sengko ibri terecet galaban. Eto ronin malaikat nyambi wahyu. Benyambi tang salam. Mun umat abaan Muhammad. Tepat Lailatul Qadar. Are eto ronin malaikat. Kalau benyambi salam sengkok, benyambi rahmat sengko. wa lailatul qadar di nabi para nabi panikai turunin wahyu Sarang salam lebet eh para malaikat malaikat sekente juga umat Muhammad kadito setiap Lailatul Qadar kento etoronin eh malaikat-malaikat nyambi salam Allah ben rahmat epon Allah. Madepak salam, madepak rahmat epon Allah. Sepen tahun. Sepen tahun. Jadi saya umur sebidak tahun, nikah. Sebidak kalah. Etoronin malaikat, nyambi salam dari Allah, nyambi rahmat dari Allah. Kerana kat itu maka kita harus menyambut Rabu malaikat-malaikat penikah. Kalau amalan-amalan bagus. Maus la ilaha illallah. Maus surat al-qadar. Maus ashadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Maus Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Orang yang kata Nabi Maus la ilaha illallah Pengkuan kor pada pak kelemate ni Tepak Lailatul Qadar Teluk alif ini kan pun lain sebuah ratu Sanaman Allah Ta'ala Selamat taki dari neraka kuning selamat akhir dari neraka ben masuk syurga. Tetik la ilaha illallah si pertama kita tetik sepuaran Allah Ta'ala. La ilaha illallah si nomor dua ni ketetik keselamatan dari neraka. La ilaha illallah si nomor telok ni ketetik sebab masuk syurga. Maka maus la ilaha illallah pengkuan ia dalam hati bahawa betul-betul tak ada pengiran sehat yang kecuali Allah. Tak ada se kuasa angin Allah. Semuanya terjadi dari ajunan Ibn Allah. Tak ada se terjadi. Tanpa kudrat serang iradat Ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai lakuna abad Allah. Allah Allah sing asokanin. Allah sendi kekuatan. Kita tandi kekuatan pan kenapan. La hawla wa quwata illa billahi aliyil azim. Maus la ilaha illallah pawang kuat di mati. Abdul zikri la ilaha องควรละหมาดนั่นเองปลันเชิงเมาส์ละอิลาอิลลัลลอฮ์อีกเมาส์ลังกงลังกงเด็กขี้บนคู่มาลัมเด็กขี้บนคู่มาลัมละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์นี่ก็ตลกกันเลย Tighfarallahu lahu biwahidah. Allah Ta'ala ngapurah. Dia kata, sana orang panik kalaban sesetong sepertama. Wa najjahu allahu minan nari biwahidah. ben, eh, peselamat ban Allah Ta'ala dari neraka kalaban sabab la ilah Allah yang kedua. Wa dakhalal jannata biwahidah. ben masuk suarga. Kalaban la ilah illallah yang ke tiga. Maus cukan inna anzalna. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfishah. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maus sepetong, sepetong kalih. malam dekhi, Mos petonggal. Deki ben ku malam mun ki pada bulan Ramadan. Tak apa tak kata dak bulan Ramadan tidak rogin kun ke utama ni pun tak sami. Tapi tetap utama. Orang yang saya maus, inna anzalnahu fi laylatil qadri dan seterusnya. Tepat Lailatul Qadar, marin Isya. Petong kali. Maka afahullahu min kulli bala. Dan Allah Ta'ala selamat takdir segala macam belai. selamat takdir segala macam belai. Segala macam bencana. Bani doa ki sarang malaikat malam menter orang yang masuk ke suarke. Ketong puluh ibu malaikat adu aki Muka-muka keterima eh, kajunan lah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kento juga sesaya maus. Ia hari Jumat sebelum nak Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini kan maus. Hari Jumat sebelum solat. Telok kali. Nabi makan ada repuh. Laku kemis. Di malam bulan. Apa yang mana? Tak pagi bisa mungkin ke Ramadan. Bisa mungkin ampunlah bulan syawal. Namun ala kulihal. Kenapa panikat eh, Jumat sepekal datang dua malam kita termasuk Ramadan apa ampun lah telas. Kita sabudun solat Jumat. Mau setelah kali inna anzalna fi laytil qadri. Maka sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala bekal eparingin kefokusan kelaban sebitungan epon orang se asolat Jumat. Kalau ben sebitungan orang se asolat Jumat neng hari kesepuh. Menabi ibaca dua malam ni. Sabar dulu salat Jumat. Inna anzalna fi lailatul qadr telok mana bikin yang ki baca dan nangi masjid menek bini ki giyah muncet lakar si Jumat muntah Jumat kini nangi compon maus inna anzalna fi lailatul qadri telok alai Anika insyaAllah Jajunan epon Allah Subhanahu wa taala bekal eparingin ke fokusan kalaban sebitongan epon orang si asalat Jumat neng hari ke Ina anzal nani ka boleh mana bi bada orang se napanya mana? Semandul. mandul orang si mandul. Atau orang se lahir melarat. Orang se lahir melarat. Nika nolesaki inna anzalna. Mungkin orang lahir melarat. Nika nolesaki inna anzalna ngangkui. kui Sepidol, sepidol kene Kak disa aku sepidol kene kita tepak tulisnya se mim, si lobang bokon balobang tas terdekat di tapasanan sabak kain capur kain Dekik kan mangsi nak asak kan lesok. So leso nak asak. Eh, dia deka orang bini saya melarat lahir. InsyaAllah, paling gampang kaku Kangkui ngelahir aku. Beni eka cepat, eka gampang, Mun cepat, cereng la kala beda ajal. Orang lahir ni kan macam ajal. Mun la dapat ke ajal, pakun lahir. Mun tak dapat ke ajal, lah tak lahir. Mun la dapat ke ajal, pakun lahir. Ada tak lahir. Ya Allah Ta'ala lah kari cencaki kan aku yang pelahir. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم tifla. Dengan Allah Ta'ala akan leva keluar. Mungkin keluar, tetap keluar. Cuma gento enolesaki inna anzalna ka dito ka ang malekum pang. Keluar malekum pang. Malay tak terlalu sakit. Pas boleh bisa maus pun sapan mari salat fardu. emos lastar salat fardu. Wa man qara'aha aqiba kulli salatin mafrudatin a'tahu Allahu naran fi qabrihi. Orang saya maus ina anzalna pun sapan mari salat fardu. Ya Allah Ta'ala epa ya terak ni ngekau purnah. parlo terak nih kopur ni. Orang ini ke posang. Mempesanan petang ni kopur ni. ni. Posang. Orang ilmu kopur ni ke. Ada yang cereng nih ilmu kopur ni. Ngolok bapak. bapa Ibu. Anak. Cakap-cakap-cakap. Cakap-cakap pikiran singko minta tolong tolong tolong tolong mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas Tetapi orang mati dalam kubur nak entah minta tolong pada ben minta tolong orang se karam orang sekarem. Teman karam dari rumah, minta tolong kan. Minta tolong. Cuma kun karya orang. Tak keding pun tan benda jin ben manusia tak geding. Namun keban-keban selain ni kan gedingnya. Keperlu ya orang belum kopur. Maka pong-pong kita masuk dalam kopur, asa dia siap ke angkui teti o oh, purna ilmu ko pur kelaban maus inna anzalna setiap belas tarik solat ini kah setiap tirak tayaran di lampu ni kah pun yang ilmu ko purna mon pun mari pejang maus inna anzalna ko purna tayaran tak apa teposang pun Yang itunya saos kita apa ni keposang. Mana bi pasanan petang terus. ada oh, opu dah. Dah boleh pakai tempat ni sempat tempat sempit. Tak pu tu ada rem. Sekian tu juga nih petera ketika etem eh, bengah amal ibadah ben amal-amal kecuba ne etempe eh, ku laku neneng imizan de ke pasai parngen terak cuken sik kita cuken ketika ni ti ya dengan tas tete ni kawai parngen terak sebab apa lah biasa maus inna anzalnahu fi lailatul qadar terus aki sampai lestare lah ni kelak cok koncon meloloh sampai lestari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nang i waktu-waktu ampun larak parak. Tak ada bulan Ramadan, kita kita cukan kesopre ke angkui banyak topet. Banyak topet di akhir bulan Ramadan macam makin panikah. Sebab mun pasanan tak isap orang yang di dalam bulan Ramadan ni kan kesaran keluh bahkan e doa aki sarang malaikat Jibril manter ecewa kini dari rahmat Allah. Sekalian orang datang bulan Ramadan berarti tak dimanfaatkan ke aku tak ke aku tak dimanfaatkan ke aku ya Mak kita ai sepura cak bulan Ramadan. Pakki bila cak sepura boleh mun bulan Ramadan tak ai sepura. Eh bulan-bulan selain jan suditan boleh. Ben mun tak ai eh, sepura yang bulan Ramadan kan kun kesaran kan lu berarti kan cerita tobat sekali. Tak minta sepura sekali ke Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Andika pada keistimewaan macam macam Makin panika ki bulan Ramadan ni. dekik bisa mungkin Lailatul Qadar. Laku ni ke benda boleh. Seistimewa boleh. Seperti momen epon orang ke aku yang topet dia kajunan epon Allah. Subhanahu wa ta'ala. Takut kan itu kan gerhana matahari. keren gerhana areh kering jandeng metur. Are kering, are gerhana. Mulai dari Pokol Sepolo sampai ke pukul 7. Sekitar kene kapan. Mulai di Pokol Sepolo sampai ke Pokol 7. Laku kento itu gerhana matahari. Elum gerhana matahari Kak dinto. Kita disunahkan Kak angkui mabanyak topet. Mabanyak doa juga. Setelah bulan Ramadan, tepat ke gerhana matahari. Ini kemomennya Kak ke angkui ya topet. Aku minta sepura aku ya doa dan kajunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamana umur kita sampai dapat laku. Du malam tepat ka Jumaat. Ku malam lah Jumaat. Baik Ramadan maupun juga telasan sami sami waktu istimewa waktu ijabah. Waktu ijabah tu doa. Waktu etam berdana doa telasan ni kan kisah yang tujukan kan. Jadi baik Ramadan maupun telasan tetap istimewa. Jadi laku kak dintoh. Saya pekerem pegeki ke jemaat tarawih ini. Ke jemaat tarawih ini. Rempekin kangkui asolat kusuf laku gento. Apa kerempak? Deki dekian apa kerempak? ka aku ya salat kusuf. Na pangalat pokol sepolo nah. Ana pokol setengah sebelas ya. Eh. Napa pokol sebelas ya. Eh. Napa pokol setengah dua belas. Na pokol dua belas. Na pokol setengah setong. Saya kumpul cak mula pasanan deki asolat kusuf. Bagi orang yang sejak lakala biasa solat berjemaah dah ke masjid-masjid dia kena salah masalah. Lakuklah setari duhur. Tentu duhur berawal. Duhur berawal. Lepas setari duhur langsung solat kusuf. Kusuf syamsi. Solat gerhana. Solat gerhana. usulai sunatan li kusufi syamsi. Rakaat ini lillahi ta'ala. Imaman sedati imam, imaman sedati makmum, makmuman lillahi ta'ala. Usulai sunatan li kusuf syamsi. Rakaat ini. Imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tambin mustaqbil al-kiblatih lebih bagus boleh. Solat kusuf Kak dinto paling sekonik dua rakaat. Paling sekonik dua rakaat. Pada ben sunat duhur Kak disa. Pada ben sunat duhur pun. Cuma lebih bagus boleh, lebih sempurna boleh tambahin mancing ben tambahin mawasan fatihah ben tambahin ruku setiap rokaat. Kiroat ini ki fatihah ben rat suratan Ben rat suratan. Itu berarti rukun panika ruku dukaleh pada ben sujud sujud kan tu kan duka leh ani ke rukuk duka leh macam fatihah duka leh sepen rokaat sepen rokaat rukuk duka leh pas fatihah juga duka leh fatihah benda soratan kisah duka leh juga Ini ketambahan nambahin mancing, nambahin mau seperti hak dan suratan, nambahin ruku setiap rokaat. Ini kangkui solat kusuf. Al-Baqarah kento kan, kan napanya mana enam ayat Duratos polo enam ayat Mana menabi surat ikhlas telo telo ayat kipun lemacah surat napa apa eh? sesekeraan depak 200 belung polo enam ayat. Sekitar kini kawanan. Lebih sekoni atau kurang sekoni. Tak apa-apa. Ki berat kan lu. Ki ngelak sa mampu na mengak kini. Kemudian Aruku. Ah, Aruku. Mari aduku mancing boleh. Macam Fatihah boleh. Jadi tak sujud kita sujud ni kata Fatihah dua kali pun. Fatihah deki bah maca surat Ali Imran. Ali Imran ke tu 200 ayat. Ali Imran 200 ayat. Jadi umpama tak mau sah surat Ali Imran mau ayat-ayat selain tak apa-apa sepenting sampai 200 ayat sampai 200 ayat Mari kita ruku, boleh mari ruku pas iktidal. Mari iktidal terus asojud ah, biasa. tojud, sojud boleh juga leh. Mencing boleh. Rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang kedua ni kedeki bekal Aruku Arukuk dukale boleh. Menceng dukale boleh. Jadi, keangkui rokat yang kedua, ni kan macam fatihah boleh. Mari fatihah ni kan surat An-Nisa. An-Nisa ni kan seratus petang puluh enam ayat. Sehingga umpamanya. Umpama tak mau surat An-Nisa, tak apa-apa. Mau surat-suratan selain sekiraan sampai seratus enam ayat. seratus setang bulan enam sampai ke seratus seket. Jadi antara seratus seket sampai ke seratus petang bulan enam ayat umpamanya tak masuk surat An-Nisa. Pun mari ini terus aruku, mari ruku mencing boleh, macam fatihah boleh. Mari fatihah dekian pasanan mau surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ini ke 120 ayat. Al-Ma'idah ini dua puluh ayat. Jadi umpama tak mau surat Al-Ma'idah. Tak apa dengan kuirat suratan selain. Sepenting sampai dapat deka surat. Napa benyan pada ben benyan ayat surat Al-Ma'idah seratus 120. Atau paling sekali seratus Ika si utama. Si utama. Muntak ngalak si utama. Engki paling tidak, engki pala pejang dua rakaat ingat sunat rawatib biasa gak isa pun mun lecek to senyap, cek jek misalnya cuma ni kurang utama kurang sampurna si sampurna ingat ki buru nikah. artinya usah pejeng lanjeng, di dalam mancing ini kepejeng lanjeng. Sekian tentukan rukun pain lain ni rukun cak pasar cek sengak si biasa rukuk pani kamu subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi ane ka sampai 200 napa nyamana sampai 200 kali nah, 100 pada ban sekatre napa nyaman 100 ayat mun maca 100 ayat ni ke berapa menit tetapi maca tasbih ke kini ke kia ya umpamana sampai sepuluh menit saking maca ayat seratus seratus ayat misalnya apa nih ditempuh kalaban sepuluh menit atau lima belas menit engki rukun ini saya kata juga 10 menit juga atau lima belas menit juga Ini ke rukuk sepertama. Rukuk yang kedua, Anika saat bete maus ayat belum polo. Cek saking maus ayat belum polo ayat. Cek saking maus ayat belum polo ayat. Misalnya, Nika berapa menit? maka macah tasbina pandika sekata rekini kaki ya rakera rakera di kampung lah dalam rokaat pertama kan duka le rukun pun rokaat kedua berarti ruku yang ketiga ruku yang ketiga aneka saabite maus ayat petong polo ayat saabite maus ayat petong polo untuk rokaat yang keempat. Rokaat yang keempat, panika sekater sekat ayat. Sanapa menit menabi sekat ayat. Kisah abi nikah. Mau subhan rabbil azim wa bihamdi. Subhan rabbil azim wa bihamdi. Tak sabi tong pun. Cek berapa biki. Sepenting. Ini kebon. Umpama naibi. Tengok paling kun kencil ke Kencil ke ni ketok. Mon bisa apa kecil, kenap tak apa-apa. Keng lebih utama kecil. Kemudian si teti imam, kento tak manabi, maka aja bacaan fatihah benrat surat nata sahabat aja. Ini sebab kusuf lain ben khusuf. Mun khusuf, khusuful qamar, gerhana bulan, mun gerhana bulan, ingki epak aja mausan fatihana. Sepak kali ini. Dan sepak kali, ben ratu-ratu sepak kali ini, kak, ini eh, epak aja. Tapi menabi gerhana matahari, ingat silaku menikah. Anika tak mana bi ipak aja ben imam pun tak. Tak mana bi ipak aja. Si paling utama solat khusuf kadin to elaksanaki eh, neneng i masjid secara berjamaah. Secara berjamaah. Jadi kaum-kaum Jumat malah kumpul kapi. Malah lebih banyak. Jadi laksana kini masjid secara berjamaah. Cak saya kompak ke Adisa. Ini pasangan jemaah Jumat Isa. Mana bini sebagian daerah ketika itu lah kerana. Teng ampun lah tepat. Khusuf atau kusuf. Ini kecil lah kan. Orang ni kapol kompol. Ingat dengan Jumat dekat Adisa. Ingat dengan Jumat. Lah. Bunyak artinya pasanan akhutbah lastarina. Lastarina solat kento akhutbah imamnya panika mos khutbah. Berapa kali khutbah nah? Dua kali. Akati nenek eh, waktu Jumat juga kan dua kali. Cuma mana Jumat kan khutbah kada. Menik kebuntan solat kada pas akhutbah. Pada ban solat telasan. Khutbah kada kan? Eh, namanya mana? Solat kada. Asolat ah, kada khutbah kemudian khutbah ni ke dibudi. Jadi lestari nak solat buru khutbah. Pada ban khutbah na Jumaat kak disa. Kibada Alhamdulillah na. Bada solawat cukun. Saya nyebut asma Muhammad. Iki pah bada tawasiyah na cukun. Iki bada mawasan ayat Al-Quran na cukun. Iki bada doa na cukun. Jadi kisah punan. Cuma sepaling ditekankan di dalam khutbah kusuf sepaling ditekankan sepaling edorong iki eh, kak dinto ka angkui ngelakonin ke pengkusen ben topet topet surat topet orang ni surat topet kastah atas tejah kelakuan-kelakuan dosa -kelakuan Berniat ambu tak ta'ala kau tu sepoleh dek budia ki. Ini kata apa? Mentepan ala kau ki ngambu ki. Saya eh, muncul lah kasta aku nambu. Kasta atas kelakuan-kelakuan tu. Sah berniat cerah dek budia tak ta'ala kau boleh. Pah minta sepoleh ke, ke ketetangke ketetangke ne lepe lepe setiap orang yang setepangki minta sepoleh. Tobat. Segala persoalan-persoalan yang menjadi kesulitan itu kan berawal dari kesalahan, dari dosa. Berawal dari dosa. Tetapi menabi itu sana kan tampon lai petade. Maka tak ada muskilat-muskilat pas. Tak ada kesulitan-kesulitan. Sebab kesulitan panik kedatang, karena kesalahan. kerana maksiat itu ah, sah. Seti tobatin, malah tak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Khususnya makin kentuh dan di bulan Ramadan mana bila lebih khusus boleh, karena malam bisa bisa terjadi Lailatul Qadar bisa terjadi Lailatul Qadar iki laku iki kucukan langkong-langkong tepat gerhana matahari laku. Rakyat telah cuman. Hana, pasanan ku malam pun lancet lah karla. Malam Jumat. Malam Jumat. Selama malam Jumat kita pakai ka Ramadan atau telasan. Urusan telasan kak itu. Kita ngantos rukyat. Saya tetap pagi sarang pemerintah mana lah itu terpaki sarang pemerintah berarti kita atelasan hari Jumat. Mana bi tidak ketetapan berarti tidak bisa dirukyat bil fi'li. Kita atelas nenang hari setoh. Sepekal datang. Jadi arti pun ngantos isbat atau ketetapan pemerintah. mana bi berderukyat artinya cepon pemerintah bisa dirukyat bil fi'li kimpon kita atelas mana bi cepon pemerintah ni ternyata tidak bisa dirukyat bil fi'li tak bisa kenal bulan karena kini terlalu kini maka engki tak sah telas apa sekadarnya Awak sekada kia terawih tu malam. Mana bi tak ada ketetapan. Tak ada isbat. Isbat ru'yah. Ben ru'yat penikah. seesanya man diakui nikah. Kalau ben mata telanjang. Beningang Kui Napanya manki. Teropong-teropong kasa. Macam kui teropong kasa. Benih kasa. kita tak yang kebiasaan, Tidak diperhitungkan. Tak angin alih mengalah diri teropong. Mengalah dengan kui teropong. Kita isa kasa. Tak bisa diisbatkan. Aneka ha, ngakui mata telanjang. Kalau ben mata saya tak terlalu tajam bentak terlalu tumpul. Ini kesetiti okoran. Jadi kalau benda saya ngenalih, ngenalih. Yang aku ya apa, aku itu apa. Nah, ini tak bisa isbat aki ben pemerintah. Saya isdua taki, saya tetap aki ini ketika dengan menggunakan mata telanjang. Mungkin aku teropong, kita kan ini, ini kan ini ini kata mula o oh, Quran epon eh imkanur ru'yah. Ko nganga ka angku iya bes. Beni beda taadaan bulan. Tapi imkanur ru'yah. Ko nganga ikanale. Eh, kalau ben ngangkui mata telanjang. Ngangkui mata telanjang. Beni kun ru'yat melolok. Tapi imkan, imkan ru'yah kalau ben mata telanjang. Jadi umpama ngangkui teropong ikan alih. Tinggi buka teropong tak kenal le. Le ni kan tak bisa tetap pagi lagi. Muka-muka sawa sebarang manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah. ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله وسيلته ادلها يا إلهنا لكل كرب عظيم فرج منا فرج ما نحن فيه بشر بسم الله الرحمن الرحيم مولانا يا مجيب يا حضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم وفقنا لمحبك من الأعمال وارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين واحفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واخفض علينا ما أعطيتنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى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 terpaki boleh dalam setiap pagi dan sore. Kalau izin pun Allah, moga-moga saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan sedang pun Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.